छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कर लिया है ना कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो शमशान में मेला लग जाए एक कहानी है जो सबको सुनानी है चलने वालों की तो रूह भी जलानी पूरे शहर पे राज चलाएगा मेरा वर्चस्व मेरा इतिहास बताएगा और बेटा